Horrein dela urte batzutatik, gutako gehieno dugu ifisare bat etxean. Denok dakigunez, sarea da ba bestea garrantzea handiko zerbait da. Gure datuen eta beste hainbat gauzen pribatutasuna bermatzeko asmoa dugu behintzat. Beraz, guazen wifi sarea bat bestera. Baina nola? Beno, ba horretarako egiten ari dea bideo hau. Beti gomendatu izan diren neurriak jarraitu behar dira lehenik eta behin. Ruterrean bertan egin ditzakegun kuidak eta erres bitartez. Kontrasina mardul bat, autentikazio metodo egoki bat edo ez ez aldatzea Gauza guzti hauk egiteko tutorial asko arkitu daitezke interneten Routeraren IP helbideaz edo zuzenean konektatu zikutu ditzakegu ezarpen hauek erabiltzea izena eta pasaitza egokiaz idaz noski. Baina hauek entzunak izango zen jada eta zer gehiago egin daiteke Proposatzen dizuegun aldaketa, monakoa da Gonbidatu entzako, sare desberdin bat sortzea.